नमस्कार सम्पूर्णमा मेरो यो teach for Nepali YouTube channel हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण पश्चात साथीहरू मित्रहरू सम्पूर्णमा गुड मर्निङ नमस्कार आज मैले two thousand seventy nine six एटमा भएको फर्दारको फर्दारको चाहिँ आइक्यू क्वेसनको चाहिँ फिडब्याक गराउँदैछु यसमा तपाईँहरूको कति मिल्यो तपाईँहरूले सँगसँगै कमेन्टमा लेख्दै जानु आज इक्जाम दिएको साथीहरूले म व्हाइट बोर्डमा क्वेसन लेख्दै जान्छु तपाईँहरूले एन्सर लेख्नुहोस् अनि एन्सरहरूलाई चेक गरौँ तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र छेउमा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला ताकि नयाँ भिडियोहरू आउँदा तपाईँहरूमा नोटिफिकेसन पनि आउनेछ र यो भिडियोलाई यो इक्जामको फिडब्याक भिडियोलाई अन्य आफ्नो साथीहरूलाई पनि जानकारी होस् भन्नको लागि अवश्य पनि सेयर गर्नुहोला ओके ल मैले प्राप्त गरेको किए के अनुसार मैले मेरो हातमा परेको किए अनुसार चाहिँ इलेभेन नम्बरमा आइपुगेको क्वेसन चाहिँ एउटा दिएको सूची अध्ययन गरी रुजु गर्नुहोस् हो रुजु गर्नुहोस् भनेर यो फाइलिङ रिजनिङको क्वेसन हो फर्दरको सिलेबस फर्दरमा दसवटा सिलेबस दिएको छ टपिक वाइज सिरियल्ली दसवटा टपिक्समा यो चाहिँ फाइलिङ रिजनिङ अन्तर्गत चाहिँ पर्दछ है यसमा चाहिँ हामीले क्लासमा चाहिँ सिकेका थियौँ यो हेर्दा क्वेसन धेरै ल्याङ्ग्वेज भाषा धेरै देखे पनि यो क्वेसन चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तै मूल सूची ओरिजिनल लिस्ट भनेर दिइहाल्छ यहाँ तपाईँलाई ministry of energy water resource and irrigation Singhadurbar Kathmandu भनेर दिएको छ seminar date two thousand seventy nine six nine भनेर हामीलाई दिएको छ यो ओरिजिनल लिस्ट छ अब यसलाई रुजु गर्नु पर्यो भनेर हामीलाई कोलममा बाँडिदिएको हुन्छ column one column two column three गरेर राखिदिएको छ अब यो क्वेसनलाई हामीले सिधै इक्जाममा मैले क्लासमा पनि सिकाएको थिएँ यो यो धेरै पढ्न लाग्ने होइन भाषातिर लाग्नु भने टाइम वेस्ट हुन्छ ट्याक्क आउन लाग्ने या रुजु गर्ने या मा या ना या आर वाई यसरी नै हेर्ने कहीँ एउटा शब्दहरू होइन एउटा एउटा अल्फाबेट फरक परिरहेको हुन्छ अब इआनी आर जिवाई डब्लुएटी आर आस RE yeah so UR C yes हेर्नुहोस् है सी त यहाँ यास यास भयो दुइटा हेर्नुहोस् यास यास दुइटा यहाँ मिस्टेक भेट्यो नि त भनेपछि मनमा मिस्टेक भेटियो कि भेटिएन भेटियो हो यसरी हेर्ने अनि चाँडो हुन्छ अब मनमा मिस्टेक छ भन्ने थाहा भइसकेपछि कोलम टूमा गइहाल्ने है इक्जाममा यसरी हेर्नु एसआइएनजी यसरी हेर्ने केएटिए सँगसँगै हेर्ने मैले क्लासमा यो सिकाएको थिएँ काठमाडौँ हो त्यसरी अब कोलम थ्रीमा हेर्नु त कहीँ स्पेलिङ मिस्टेक हुनसक्छ कि एउटा एउटा हेर्ने यासी आर होइन यासी date two zero seven nine zero six zero nine ठिक छ अरू सबै ठिक छ पहिलो कोलम चाहिँ के रहेछ त मिस्टेक रहेछ भने रुजु गर्नुपर्ने सूचीमा दिएका सूचनाहरूलाई मूल सूचीमा दिएको सूचनासँग तुलना गरी दिएको मध्ये सही विकल्प छान्नुहोस् हो यो कम्पेयर गर्दा ए मिस्टेक छ यी के कुरा चाहिँ सही छ छनौट गर्नुहोस् भने एउटा मलमा त्रुटि रहेको छ पहिलो अप्सन दुईवटा मलमा त्रुटि रहेको छ दुईवटा कोलममा छ भन्न खोजेको हो होइन एउटामा हो ठिक हो तिनवटा मलमा त्रुटि रहेको त्यो पनि होइन कुनै पनि मलमा त्रुटि रहेको छैन त्यो पनि होइन एन्सर के भयो त अप्सन ए अप्सन एमा के छ त एउटा मलमा त्रुटि रहेको छ भने कि पहिलोमा मिस्टेक पहिलो कोलममा हे मिस्टेक भेटाएको छौँ नि त हामीले छौँ कि छैन हो त्यो चाहिँ भन्न खोजेको है एन्सर के भयो त यसको ए ठिक छ कतिजना साथीहरू मिल्यो कमेन्टमा लेख्नुहोस् त साथीहरू क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा टुवेल्भमा दिएको छ यसमा चाहिँ हामीले अल्फाबेटहरूको हो हामीले फाइलिङ रिजनिङभित्र चाहिँ अल्फाबेटहरूको इङ्ग्लिस अल्फाबेटको एसेन्डिङ अर्डर डिसेन्डिङ अर्डर मिलाउने त्यस्तै शब्दहरूको बडामा अनुसार मिलाउने जे सिकाएको थियौँ त्यही तरिकाबाट गर्ने हो जस्तै निम्नलिखित चार लहरका शब्दहरू अवलोकन गर्नुहोस् भनेर दिएको छ प्रत्येक लहरमा एउटै शब्दहरू विभिन्न क्रममा राखिएको छ भनेको त्यही शब्द अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि मिक्सर राखिएको छ अनि यहाँ चाहिँ के भन्छ एउटा लहरमा मात्र हेर्नुहोस् है एउटा लहरमा मात्रै सबै शब्दहरू सही रूपमा लेखिएका छन् सही रूपमा लेखिएका छन् भनेको यिनीहरूको क्रम तलका चार लाइनका शब्दहरूको तुलना गर्नुहोस् र कुन लहरमा सबै शब्दहरू लहर लहरमा चाहिँ सबै शब्दहरू सही छन् भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ हेर्नुहोस् है अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त यहाँ हामीसँग के छ टिइएमपी हेर्नुहोस् है टिइएमपी सेम सेम छ टिएमपी यहाँ पनि सेम छ टिएमपी यहाँ पनि छ यहाँ पनि टिएमपी छ भनेको चारवटा अल्फाबेटसम्म चाहिँ हामीसँग सेम छ अब टिएमपी इ e आयो यहाँ हेर्नुहोस् है यसमा पनि इ e आयो हो यसमा पनि इ e आयो तर यसमा के आयो त ओ आयो भनेपछि इ र ओमा कुन पहिला आउँछ भन्दा इ नै भएको पहिला आउँछ हो त्यस भए इ नै भएको अगाडि आउनु भयो भने अगाडि नै छन् ठिक छ है त्यो लास्टमै भयो भन्ने हामीले कन्फर्म थाहा भइसक्यो यो लास्टमा भयो कन्फर्म थाहा भयो यहाँ माथि क्यान्टिन छैन त्यो गरेर माथि मिलिरहेको छैन होइन मैले यो सिधै गऱ्यौँ होइन अब तपाईँले अब अगाडि हेर्नु इ पछि आर हेर्नुहोस् त इ पछि आर यहाँ इ पछि आर सेम आर पछि ए ए यहाँ आर पछि ए सेम छ हेर्नुहोस् है अनि यहाँ आर पछि ए यो पनि सेम छ ए पछि एम यम एम पछि यहाँ टी यहाँ पनि टी छ भने टी र एममा कुन पहिला भन्दा एम अगाडि भनेपछि पहिलो यो भएको ठिक रहेछ हो त्यस्तै टी पछि यहाँ इ e आयो टी पछि यहाँ यु आयो भने यो इ र युमा कुन पहिला आउँछ त इ भएको आउँछ यो दोस्रो पनि ठिक हो त्यसो भए यो तेस्रो ठिक हो र यो चौथो भने यो लहर लहर चाहिँ के रहेछ त मिलेर मिलेर बसेको रहेछ हो बसेको रहेछ भने चाहिँ एन्सर के भयो अप्सन नम्बर डी भयो यसको एन्सर के भयो त अप्सन नम्बर डी माथि चेक पनि छैन हेर्नु टिएमपी हो टिएमपी टिएमपिओ ओ अगाडि आइसक्यो र यहाँ पछाडि इ भएको छ भने यो कन्फर्म मिलेन यो पछाडि त्यो अगाडि हुनु पर्थ्यो त्यो मिलेन अर्को टिएमपी हेर्नुहोस् है टिएमपी पिआर हुनु पर्यो टिएमपी टिएमपिओ टिएमपिओ टिएमपिई यहाँ ई पछाडि ओ भएको अगाडि आयो भने त्यो पनि मिलेन टिएमपिओ अगाडि आयो टिएमपिई टिएमपिई भएको पछाडि आयो भने चाहिँ टिएमपिई भएको चाहिँ पछाडि आयो भनेपछि हामीले यो ओ अगाडि आएको भएर यो भएको मिलेन एन्सर के आयो त अप्सन नम्बर डी क्लियर सबै यही लाउनु भएको छ शुभकामना छ है शुभकामना छ ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन देख्छौँ ल साथीहरू question number thirteen thirteen number क्वेसनमा तपाईँहरूको के अनुसार चाहिँ अरू किमा फेरि यो क्वेसन अर्कै नम्बरमा हुन्छ नि फेरि है तपाईँ ट्याक्कै यो क्वेसन हेरेर आफ्नोमा क्वेसनको एन्सर मात्रै सिक्नुहोस् है नम्बरिङ चाहिँ तलमाथि हुनसक्छ केमा चाहिँ थर्टिन नम्बरमा छ यो सही ढाँचा चयन गर्नुहोस् ढाँचा भनेको जस्तै यो सिरिज टाइपको क्वेसन के क्रम पत्ता लगाउनुहोस् फिगरहरूको भनेर हामीलाई दिएको छ यसको एन्सर के लाउनु भयो सट्टललाई पज गरेर भन्नुहोस् त सबैले कमेन्टमा लेख्नुहोस् त कमेन्टमा सबै लेख्नुहोस् एन्सर के लाउनु भयो अनि म भन्छु अनि त्यसो चेक गर्ने बानी गरौँ ठिक छ ल सब्सक्राइब नगरेको साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु फेरि अब यसमा के छ भन्दा यो पहिलो चित्र यो चाहिँ उल्टेको छ कि तल माथि तल माथि उल्टो उल्टो भएको छ तलमाथि उल्टो भएको छ हेर्नुहोस् है यही हो भनेको यो माथिको यो पहिलो चित्र ट्याक्कै उल्टो हेर्नुहोस् त अपोजिट भयो फेरि यो दुईवटा कालो माथि भएको यो पनि उल्ट्यो हेर्नुहोस् है अब यो पनि उल्ट्यो त ध्यान दिनुपर्छ यो सेम साइडमा गइरहेको छ सेम साइडमा ट्याक्कै यो उल्ट्यो माथि भएको तल तल भाग माथि गयो हो अब यो पनि माथिको तल तल भएको माथिको भने चाहिँ अब यसपछि के हुनुभयो यो उल्टो हो माथि गयो भने चाहिँ अब यो उल्टो भएर माथि जानु पऱ्यो नि हामीसँग यो उल्टो भएर माथि गएको चाहियो एनर्जी एउटा चाहिँ यो उल्टो भएर माथि गएको चाहियो अर्को यो उल्टो भएर तल आएको चाहियो यो भएर माथि गएको भनेको यस्तो चाहियो ल चाहे कि चाहेन भनेको यही उल्टो यो उल्ट्यो यो उल्ट्यो यो उल्ट्यो यो उल्ट्यो एन्सर केमा रहेछ त अप्सन डीमा रहेछ केही पनि छैन सजिलो क्वेसन छ कहिलेकाहीँ इक्जाममा चाहिँ आत्तै बेला चाहिँ बिग्रिन सक्छ के हो के हो भनेर थाहा नपाएर बिग्रिने हो कन्सेप्ट थाहा नपाएर चाहिँ हतार हतार चाहिँ बिग्रिन पनि सक्छ क्वेसन चाहिँ सजिलो छ ठिक छ कतिजना साथीहरूले मिलाउनु भएको थियो कमेन्टमा लेख्नुहोस् है साथी कमेन्टमा लेख्नुहोस् म अर्को क्वेसन बनाउँछु अब हेर्नुहोस् है अब हामी question number fourteen question number फोर्टिनमा छौँ यो सिरिज नम्बर सिरिजको क्वेसन छ सजिलो क्वेसन छ तर कहिले काहीँ आर्थिक बेला इक्जाममा चाहिँ कन्फ्युज भइन्छ नम्बर सिरिजमा यो सिरिज चाहिँ डबल प्याटर्न सिरिज हो डबल प्याटर्न सिरिज भनेको स्टेप जम्प गरेर एउटै सिरिजभित्र दुईवटा सिरिजहरू मिलेर बसेको छ भने त्यस्तो टाइपको सिरिजलाई हामी के भन्छौँ डबल प्याटर्न सिरिज भन्छौँ ल साथीहरू फोर्टिनको एन्सर के लाउनु भयो लेख्नुहोस् त कमेन्टमा सबैले सबैजनाले कमेन्टमा लेख्नुहोस् त फोर्टिनको एन्सर के लाउनु भयो अनि फिफ्टिनको एन्सर के लाउनु भयो र सिक्सटिनको एन्सर के लाउनु भयो ल यो तिनवटा एन्सर के लाउनु भयो सबैले कमेन्टमा लेख्नुहोस् है अनि भिडियो सेयर गर्न बिर्सिनु भएको छ होला सेयर पनि गर्ने ल यो कमेन्टमा एन्सर पनि लाउनुहोस् सेयर पनि गर्नुहोस् त सबैले व्यापक रूपमा सेयर गर्ने अरू साथीहरूको लागि भए पनि है अब यो डबल प्याटर्न सिरिज भनेको जम्प यस्तो जम्प हेर्नुहोस् है हो यसरी जम्प गर्दै जान्छ लन्ज हो एउटा पहिलो सङ्ख्याले दोस्रोलाई छोडेर तेस्रोसँग सम्बन्ध बनाउँछ सम्बन्ध बनाउँछ भन्ने सम्बन्ध जे पनि हुनसक्छ मल्टिप्लाई भएर गएको हुनसक्छ स्क्वायर नम्बर भएर गएको हुनसक्छ किब नम्बर भएर गएको हुनसक्छ डिभाइड भएको हुनसक्छ हो केही नम्बर सेम नम्बर लाग्दै पनि हुनसक्ने रहेछ नि एक्काइस एक्काइस एक्काइस एक्काइस योभन्दा पछाडि चाहिँ एक्काइस तर हामीलाई यो चाहिएको छ अर्को दोस्रो नम्बरले तेस्रोलाई छोडेर चौथोसँग सम्बन्ध बनायो हो यहाँ हेर्नुहोस् एक एउटा छोडेर बनायो भने मैले तपाईँहरूलाई क्लासमा पनि के भनेको थिएँ भन्दा यसरी डबल प्याटर्न सिरिजमा कुनै एउटा सिरिजले खाली ठाउँलाई छुन्छ कुनै एउटा सिरिजले खाली ठाउँलाई छुन्छ त्यो सिरिज मात्रै हेर्ने अर्को हेर्नु पर्दैन हो जस्तै नौ नौ दुई एघार एघार दुई तेह्र तेह्र दुई पन्ध्र एन्सर कति आयो पन्ध्र ल हेर्नुहोस् हो हामीलाई जुन चाहिँ सेरिजले खाइ ठाउँलाई छुन्छ त्यो सेरिजलाई मात्रै हेरे पुग्छ क्लियर सबैजना यो त सजिलै छ क्लियर भइहाल्नुहुन्छ ल क्वेसन नम्बर फिफ्टिन कुन चाहिँ अन्यभन्दा फरक छ छुट्याउनुहोस् फाइन्ड द अर्थ हो समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस् टमाटर बैगन काँक्रो र आलु के मिल्दैन लेख्नुहोस् त सबैले कमेन्टमा कमेन्टमा लेख्नुहोस् है भिडियो हेर्दा डल्ल परेर हेर्ने होइन लेख्ने काम गर्नुपर्छ टमाटर बैगन काँक्रो र आलुमा के मिल्दैन आलु आलु के हुन्छ त भन्दा जमिन जमिन मुनि मुनि फल्छ हो आलु के हुन्छ जमिन पनि हुन्छ अरू सबै जमिन माथि हुन्छ ठिक छ क्लियर कस्तो सजिलो क्वेसन है सबै यस्तै क्वेसन आउनु त लोकसेवामा सबको नाम निस्किन्थ्यो नि <laughs> होइन ल अब अर्को क्वेसन नम्बर सिक्सटिन तल दिएको चित्रमा समूहमा फरक कुन छ पत्ता लगाउनुहोस् क्लासिफिकेसन वर्गीकरणको क्वेसन हो यो चाहिँ शब्दहरू नमिल्ने शब्द पत्ता लगाऊ यो चाहिँ चित्र नमिल्ने चित्र पत्ता लगाउनुहोस् त्यस्तै नमिल्ने सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् पनि हुन्छ अहिले हामीलाई ओड र फिगर सम्बन्धी क्वेसन सोधेको रहेछ अब यसमा के मिल्दैन यहाँ तपाईँसँग तिनवटा स्ट्रेट लाइन छ यहाँ तिनवटा भुजा भएको चित्र छ एक दुई तिनवटा साइड भएको चित्र यहाँ तपाईँसँग एक दुई तिन चार पाँचवटा स्ट्रेट लाइन सिधा रेखा छन् पछाडि पाँचवटा भुजा भएको पाँचवटा साइड भएको चित्र छ यहाँ तपाईँसँग एक दुई तिन चारवटा भुजा छन् चारवटा भुजा भएको चित्र छ तर यहाँ एक दुई तिन चार यहाँ पाँचवटा सिधा रेखा छन् भने यता एक दुई तिन चार पाँच छवटा पाँचवटा रेखा छवटा भुजा छन् यहाँ हेर्नुहोस् चार रेखा चार भुजा पाँच रेखा पाँच भुजा तिन रेखा तिन भुजा छ भने यहाँ पाँचवटा रेखामा छवटा भुजा छ भने के भयो त समूहमा मिलेन मिलेन अड रहेछ हो कतिजना साथीहरूले मिलाउनु भयो इक्जाममा लेख्नुहोस् त ल अब हामी क्वेसन नम्बर सेभेन्टिनमा जान्छौँ ल अब साथीहरू क्वेसन नम्बर सेभेन्टिन ल सेभेन्टिनको <clears throat> एन्सर के लाग्यो ल भन्नुहोस् सबैले कमेन्टमा लेख्नुहोस् है तल दिएको जोडा पेयर जस्तै समानता भएको चार विकल्प मध्ये कुन चाहिँ छ छान्नुहोस् भनेको समानता भनेको हाम्रो एनोलोजी भन्ने टपिक्सबाट आएको है एनोलोजी भन्ने टपिक्सबाट यो क्वेसन आयो अध्यारो बत्ती अध्यारो बत्ती भनेको के हो पहिला यो बुझ्नु पर्यो र यस्तै सम्बन्ध भएको अप्सन कुन हो त्यो चाहिँ पहिचान गर्नु पर्यो अँध्यारो बत्तीसँग के छ सम्बन्ध यो दुइटाको पहिलो र दोस्रोको सम्बन्ध के हो भन्दा अँध्यारो हटाउन बत्ती बाल्नुपर्छ अँध्यारो हटाउन बत्ती बाल्नुपर्छ भने तिर्खा मेटाउन पानी खानुपर्छ तिर्खा मेटाउन के गर्नुपर्छ त पानी खानुपर्छ है ल हेर्नुहोस् जस्तो अध्ययन गर्न कोठा हुनुपर्छ भन्ने हो होइन नि त औषधि खान बिरामी हुनुपर्छ थकान औषधि मेटाउन बिरामी हुनुपर्छ थकान मेटाउन झन् अभ्यास गर्नुपर्छ मिल्छ मिल्दैन अँध्यारो हटाउन बत्ती बाल्नुपर्छ भने तिर्खा मेटाउन के हो त पानी खानुपर्छ क्लियर ल एन्सर के रहेछ ए रहेछ ल अब यसको एन्सर एट्टी नम्बर एन्सर लाउनुहोस् कमेन्टमा सबै लाउनुहोस् र यो भिडियो यो मेरो युट्युबको भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस् है सबैले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा सेयर गरिदिनुहोस् लाइक नगरेको सरी सब्सक्राइब नगरेको साथीहरूले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र अन्य साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिनु होला ओके क्लास ल अनि यो भिडियो हेरेर बस्नुभएको साथीहरू अब फर्दरको चाहिँ सेकेन्ड र थर्ड पेपर सेकेन्ड र थर्ड पेपरको क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू हामीसँग भोलिदेखि नै सेकेन्ड र थर्ड पेपरको क्लास सञ्चालन हुँदैछ त्यो क्लासमा तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ एकदमै मिहिनेत गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ क्लास जोइन गर्नलाई nine eight two three four one nine one one eight हो नाइन एट सरी नाइन यो दुईवटा नम्बरमा कल गरेर तपाईँ क्लास जोइन हुन पनि सक्नुहुन्छ र टु थाउजन्ड सेभेन्टी नाइनको लागि अब अप्रोनली भ्याकेन्सीको फर्दार सुब्बाको नयाँ क्लास पनि सुरु भइसकेको छ यसमा जोडिन सक्नुहुन्छ है ल नम्बर चाहिँ टिपी राख्नु नि ल एटिन नम्बर क्वेसन नम्बर एटिनमा के छ हेरौँ त दिएको चित्र आई र आइआईमा रहेको जस्तै आई र आइआईमा रहेको जस्तै भनेको आई र आइआई के हो यो पनि एनोलोजीको क्वेसन हो ट्रिगर एनोलोजी जस्तै सम्बन्ध चित्र त्रिपल आई र आइबी त्रिपल आई र आइबीमा पनि रहेको रहने हो भने रहने हो भने प्रस चिन्ह भएको ठाउँमा कुन चित्र आउँछ भनेको यो आई र आइआईको के छ सम्बन्ध पत्ता लगाउनुहोस् यो आई र आइआई जसरी बनेको छ त्यसै गरी आईबाट आइआई कसरी बनेको छ त्यसै गरी त्रिपल आईबाट आइबीमा चाहिँ कुन चित्र आउँछ कुन बनाउनु पर्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ तपाईँसँग यहाँ दुईवटा डट छ यहाँ चारवटा डट छ दुई र चारवटाको बिचमा यहाँ तिनवटा डट भएको चित्र हुनु पर्थ्यो बिचको यो दुई र चार छ बिचको यहाँ यता राखिदिएछ हेर्नुहोस् त पहिलोमा दुईवटा छन् चारवटा छन् तिनवटा भएको यहाँ बिचको राखेको छ भने यहाँ तिनवटा छ पाँचवटा छ भने हामीलाई चारवटा भएको डट अप्सन खोजिहाल्नु चारवटा भएको कहाँ छ यहाँ एक दुई तिन चार पाँच यहाँ दुईवटा यहाँ तिनवटा यहीँ एक दुई तिन चार चारवटा डट भएको एमा हो यहाँ एमा एमा भएको अप्सन राख्नुभयो भने चारवटा डट भएको अप्सन ए राइट हो भनेको दुईवटा र चारवटाको बिचको तिनवटा आयो तिनवटा र पाँचवटाको बिचको चारवटा डट भएको आयो क्लियर मिल्यो सबैको ल साथीहरू हामीसँग क्वेसन नम्बर नाइन्टिन ल नाइन्टिनको एन्सर के लाउनु भयो हेर्नुहोस् त लोकसेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशन गरेका निम्न सेवाहरू सेवा ध्यानपूर्वक अवलोकन गर्नुहोस् र त्यसपछि सोधिएको प्रश्नको सही उत्तर दिनुहोस् भनेको भनेको यो सेवाहरू स्वास्थ्य सेवा कृषि सेवा आर्थिक योजना सेवा वन सेवा इन्जिनियरिङ सेवा विविध सेवा र शिक्षा सेवा भनेर यी सेवा लोकसेवाको विभिन्न सेवाहरूको बारेमा दियो अब यहाँ के भनेको छ माथि दिएको सेवा समूहलाई नेपाली वर्णमाला क्रम अनुसार नेपाली वर्णमाला क्रम अनुसार अगाडिदेखि पछाडिसम्म भनेको एसेन्डिङ डिसेन्डिङ अर्डर मिलाउनुहोस् घट्दो क्रम मिलाउनुहोस् बढ्दो क्रम मिलाउनुहोस् हो अल्फाबेटिकल अर्डर मिलाउनुहोस् भन्न खोजेको बडमाला क्रम मिलाउनुहोस् हो हुने गरी क्रमबद्ध गर्नुहोस् र तल दिएको कोडबाट सही फाइलिङ छनौट गर्नुहोस् भनेर चाहन्छ है अब यसमा पहिला सुरु यो क ख र अआईमा अआई भएको अगाडि आउँछ हो सुरुमा अ भएको चाहियो होइन त अआई भएको थ्री हेर्नुहोस् यहाँ आर्थिकको यो थ्री अ भएको पहिला आयो भने नम्बरिङ आन्सर यहाँ सुरुमा तिन भएको एन्सर हुन्छ यो तिन नम्बरको त हुँदै हुँदैन इक्जाममा यसरी यो तिन नम्बरको हुँदै हुँदैन सुरुमा तिन भएको चाहियो हो तिन पछि पाँच यहाँ पाँच पाँच दुवैमै तिनमा पाँच छ हो पाँचमा के रहेछ इ अ आ इ हेर्नुहोस् है पाँच दुवैमा पाँच छ यसरी छुट्याइदिने कि अ आ इ इ हो अब त्यसपछि अब अर्को के छ हेर्नुहोस् त त्यसपछि अआईको कुनै पनि छैन अगाडि अआई भएको त्यसपछि अब क खको पहिलो कवाला कृषि कृषिको कवाला टु टु टु दुबईमा ट्याक्कै एक ठाउँ हुँदैन अर्कोलाई टिक लगाइहाल्ने इक्जाममा हो अनि त्यसपछि कृषि पछि के हुन्छ हेर्नुहोस् त क पछि के छ यहाँ हेर्नुहोस् त क पछि क ख ग घ म गर्दै जानु त अब यहाँ चाहिँ हामीसँग यसरी अप्सनबाटै फोर र सिक्स यसरी हेरिदिनु भएन हुन्छ फोरमा ब छ सिक्समा बी छ ब र बीमा पहिला ब भएको आउँछ चार भएको आउँछ ब आउँछ बबा बिबी भन्ने हो नि त होइन पहिला ब भएको आउने हो अनि त्यसपछि छ भएको आउँछ भने पहिला यो क्रम छ भने यो हुँदै होइन भने एन्सर यत्तिकै टिक लगाइदिनु बाँकी चेक नगरे नि हुन्छ हो इक्जाममा बाँकी चेक नगरे हुन्छ यत्तिकै एन्सर टिक लगाइदिनु हुन्छ किनभने अरू कुनै पनि छैन नि त अब तिन भएको दुईवटा थिए तिन पाँच दुई तिन पाँच दुई त्यो चार र छमा ब पहिला आयो त्यसपछि बी भएको आउँछ ब भएको पहिला आयो भने चाहिँ ट्याक्कै मिलिहाल्यो होइन अनि त्यसपछि बी भएको आयो बबा बिबी आयो त्यसपछि सी सी आयो त्यसपछि आदर्श स्वास्थ्यको युवालाई सक आयो हो भने चाहिँ एन्सर के रहेछ अप्सन रहेछ यसलाई नेपाली वर्णमालाको चाहिँ क्रम मिलाएर राखेको ठिक छ त्यस्तो यो के छ हेर्नुहोस् त अर्को बिस नम्बर क्वेसन बिसको एन्सर के लाउनु भयो साथीहरू बिसको एन्सर के लाउनु भयो तल दिएको अङ्कहरूलाई घट्दो क्रम मिलाएर अङ्कहरू रहन सक उपयुक्त क्रम हो भनौँ यहाँ दिएको छ ऊ यहाँ अङ्कहरू दिएको छ क्वेसनमा यो अङ्कहरूको घट्दो क्रम मिलाउनुहोस् अङ्कहरूको बढ्दो क्रम मिलाउनुहोस् भनेपछि यहाँ यसरी ठुलोबाट सानो मिलाऊ भनेको दिएको नम्बरहरूलाई ठुलो नम्बरबाट सानो नम्बर मिलाउनुहोस् भने हेर्नुहोस् है सतासी एट सेभेन एट सिक्स छ यो सानो हो यहाँ पनि एट सेभेन भएको आयो सुरुमा ठुलो पत्ता लाउँ एट सेभेन यहाँ eight seven six eight seven five यो अलि सानो हो eight seven six eight seven five eight seven six four आयो भनेपछि यो सुरुमा यो हुनु पऱ्यो यसरी नम्बरिङ गर्ने त्यसपछि यो टु नम्बर दोस्रोमा यो हुने भयो त्यसपछि एट सेभेन भएको यो तेस्रो हुने भयो ठुलोबाट सानो त्यही हो नि त यसरी हेर्ने इक्जाममा अब सानो eight six five eight six seven सेभेनवाला त्यसपछि थ्री पछि फोरमा यो हुने भयो त्यसपछि फाइभमा यो हुने भयो भने तपाईँले एट सेभेन सिक्स फाइभ भएको एट सेभेन छैन यो होइन हो अब अर्को बिमा हेर्नुहोस् eight seven six five three four आयो ठिक छ पहिलो त्यसपछि हाम्रो eight seven six four eight seven eight seven six भएको एट सेभेन सिक्स भएको आयो आएन भने यो अप्सन पनि मिलेन अप्सन सीमा यसो जाने eight seven six five three four यो आयो ठिक छ पहिलो वान नम्बरको त्यसै टु नम्बरको यो चाहियो हामीलाई eight seven six eight seven six यो टु नम्बर ठिक छ त्यसपछि एट सेभेन भएको यो तिन नम्बर ठिक छ एट सिक्स सेभेन भएको चाहियो एट सिक्स सेभेन भएको यो आयो सेभेन भएको त्यसपछि यो आयो भनेपछि घट्दो क्रम कुनमा मिला रहेछ त अप्सन सीमा मिला रहेछ हो सजिलो क्वेसन छ तर नम्बरिङ चाहिँ अलिकति हेरेर टाइम खाइदिने क्वेसन सजिलो आइडिया जानेको तर टाइम खाइदिने क्वेसन छ यसलाई अलिकति तपाईँहरूले क्रम मिलाउनु होला ठिक छ कतिजना एन्सर मिल्यो लेख्नुहोस् त कमेन्टमा साथीहरू कमेन्टमा लेख्नुहोस् म अर्को ल अब हामी क्वेसन नम्बर थर्टी वानमा छौँ ल हेर्नुहोस् यसरी हामीलाई मेट्रिक्स दिएको छ यो चाहिँ कमन सेन्स लाउने क्वेसन हो है कमन सेन्स प्रयोग गर्ने क्वेसन हो ट्रिकी क्वेसन हो तल दिएका अङ्क तथा अक्षरहरूले स्थानहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् अङ्क अक्षरहरू यसमा बसेका छन् यदि कुनै व्यक्ति भी स्थानबाट भी कहाँ छ यहाँ छ हेर्नुहोस् है भी भी स्थानबाट बी स्थानतर्फ फर्केर हिँड्छ अरे भीबाट बी त यहाँ माथि छ यसरी बीतिर फर्केर हिँड्न सुरु गर्छ भने बी स्थानतर्फ है बी स्थानतर्फ फर्केर हिँड्न सुरु गर्छ दुई स्थान पर गएपछि दुई स्थान भने चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँ भीबाट बी भीबाट बीमा दुई स्थान पर गएपछि बायाँतर्फ मोडिन्छ हेर्नुहोस् है हामी यहाँबाट भीबाट बी स्थानतर्फ गइरहेको थियो सिधा माथि बी स्थानतर्फ गइरहेछ गइरहेछ कि छैन हेर्नुहोस् त सिधा हेर्नु सबै साथीले एन्सर लाउनुहोस् त ल लाउनु भयो कति एन्सर कति लाउनु भयो हेर्नुहोस् त साथी एन्सर कति लाउनु भयो यसको सुरुमा हेर्नुहोस् है म अब अघि भने जस्तै बीबाट बीबाट बी स्थानतर्फ हिँड्न सुरु गर्छ दुई स्थान पर पर गएपछि हेर्नुहोस् है पर पर गएपछि ए दुई स्थान पर गइसक्यो बायाँ भनेको त आफ्नो दायाँ बायाँ हेर्ने कि यसको लेफ्ट यसरी लेफ्ट हेर्ने बायाँतर्फ मोडिएर अर्को दुई स्थान पार गर्छ र अर्को दुई स्थान बायाँतर्फ दुई स्थान भनेपछि ए दुई स्थान पर गयो हो पर जान्छ त्यहाँबाट दाहिनेतर्फ रहेको दाहिनेतर्फ रहेको एक स्थान पर जान्छ दाहिनेतर्फ यसको राइट भनेको ऊ यसरी गइरहेको थियो यसरी जाँदै गर्दा अब उसको फेस त पश्चिमतिर छ राइट दाहिनेतर्फ भनेको यसो माथि एक स्थान पर गयो केमा गयो त एमा गयो है पर जान्छ र केही समय विश्राम गर्छ थाक्यो यहाँबाट दुई स्टेप गयो लेफ्टतिर एक दुई स्टेप गयो फेरि राइट एक गयो थकाइ लाग्योलाई थकाइ लागिसकेपछि ऊ यदि उसलाई एच भन्ने स्थान यो एच भन्ने स्थानमा पुग्नै पुग्नु पर्ने रहेछ यो एच भन्ने ठाउँमा आउनु पुग्नुपर्ने रहेछ भने ऊ रहेको स्थानबाट कति स्थान पार पर होइन पर भनेर पार भन्नु पार गर्नुपर्ने रहेछ यहाँ पार भन्ने शब्द छ यहाँबाट एबाट याचसम्म कतिवटा स्टेपलाई पार गर्नु पर्यो एक स्टेप दुई स्टेप तिन तिनवटा स्टेपलाई पार गरिसकेपछि केमा गयो त एचमा गयो पर भनेको त्यही पार भने चाहिँ एक दुई तिनवटालाई पार गरिसकेपछि एच कति तिन स्टेप यसमा त्यहाँ अप्सनमा चार राखिदिएको धेरैजना झुके चार लाउनुहुन्थ्यो होला है हेर्नुहोस् त यहाँबाट एक दुई तिन पार गर्यो पार गरिसकेपछि पर भनेको ट्याकै त्यही पार भने चाहिँ त्योबाट क्रस गरेपछि एच स्थानमा पुग्यो क्लियर ल राइट र लेफ्ट हो यसमा खासै त्यस्तो समस्या छैन ल अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ है नम्बर थर्टी टू थर्टी टूको के एन्सर लाउनुभयो कमेन्टमा लेख्नुहोस् त थर्टी टूको एन्सर के लाउनुभयो लेख्नुहोस् है अनि यो खरिदारको हो खरिदारको दोस्रो र तेस्रो हो दोस्रो र तेस्रो पत्रको पत्रको कक्षा कक्षाको लागि चाहिँ nine eight two three four one nine one one eight one eight nine eight four nine eight three zero three five five यो नम्बरमा कल गरेर तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है अब यो क्वेसन चाहिँ अन्तिमबाट अगाडि जाने हो अन्तिमबाट चाहिँ अगाडि जाने हो हेर्नुहोस् है जस्तो तल दिएको चित्रमा कुन अक्षरको विपरीत रहेको अक्षरको दुई स्थान दाहिने रहेको अक्षरको फेरि विपरीत अक्षरको ठिक बायाँ रहेको अक्षरको दाहिने तर्फ दोस्रो स्थानमा रहेको अक्षरको विपरीत यी छ भने नि यसलाई ठ्याक्क तपाईँले अन्तिमबाट बढ्नुपर्छ है अन्ति यो क्वेसनमा अन्तिमबाट बढ्यो भने छिटो एन्सर भेटिन्छ हो रहेको अक्षरको विपरीत ठ्याक्कै उल्टो गर्दै जाउँ विपरीत भन्ने बित्तिकै तपाईँले यो इको अपोजिट हेरिदिनुहोस् विपरीती भने चाहिँ के हो त याज हेर्नुहोस् है तपाईँ याज भनेको याजको विपरीत यी हो कि होइन हो यसो जाने कि रहेको अक्षरको विपरीत भन्ने बित्तिकै हामी केमा आयौँ याजमा आयौँ रहेको दोस्रो स्थान दाहिनेतर्फ भने दाहिनेतर्फ यो याद चाहिँ दाहिनेतर्फ दोर्सो कसको यो सीको त यता बायाँ हुन्छ यस्तो फेसन त बायाँ हुन्छ यो कसको दाहिनेतर्फ हो कसको दाहिनेतर्फ दोस्रो स्थान पर्छ भन्दा यो डीको दाहिनेतर्फ हेर्नुहोस् दाहिनेतर्फ एक दिन दोस्रो स्थान भने चाहिँ दाहिनेतर्फ याद चाहिँ दाहिनेतर्फ दोस्रो कसको भन्दा डीको दाहिनेतिर एक दुई दोस्रो स्थान हुन्छ भनेपछि पक्कै पनि डीको दाहिने हो भने तपाईँ कहाँ आइपुग्नुभयो डीमा भयो हेर्नुहोस् हो डीमा आइपुग्नु है यसरी आउने अक्षरको हो अक्षरको भनेको डीको दाहिनेतर्फ एक दुई दोस्रो स्थान होइन त रहेको हेर्नुहोस् है रहेको बायाँतर्फ ठिक अक्षरको रहेको बायाँतर्फ ठिक अक्षरको हेर्नुहोस् बायाँतर्फ यो रहेको अक्षरको ठिक बायाँतर्फको अक्षरको विपरीत हेर्नु अक्षरको विपरीततर्फ रहेको अक्षरको ठिक बायाँतर्फ भनेपछि यसको विपरीत यो त विपरीत हो कुनै अक्षरको विपरीत कसको विपरीत भन्दा सीको विपरीत हो विपरीत रहेको अक्षरको बायाँतर्फ भनेपछि यो अक्षर त बायाँतर्फ हो कसको बायाँतर्फ भन्दा ए को बायाँतर्फ हो हेर्नुहोस् ए को बायाँतर्फ हो भनेपछि तपाईँ केमा आइपुग्नु भयो त एमा आइपुग्नु है हो रहेको अक्षरको हेर्नुहोस् है ए को बायाँतर्फ आउनुभयो है हामी केमा आइपुग्यौँ हेर्नुहोस् है अक्षर दाहिनेतर्फ दोस्रो स्थान भनेपछि यहाँ आयौँ डी आयौँ रहेको रहेको बायाँतर्फ ठिक अक्षरको अक्षर रहेको विपरीत भनेपछि विपरीत बायाँतर्फ ठिक अक्षरको रहेको दाहिनेतर्फ हो दाहिनेतर्फ यो दाहिनेतर्फ हो कसको दाहिनेतर्फ दाहिनेतर्फ दुई स्थान अक्षरको दुई स्थान भनेको यो चाहिँ दाहिनेतर्फ दुई स्थान भने चाहिँ यो बीको दाहिने त होइन यो कसको दाहिनेतर्फ दुई स्थान हुन्छ भन्दा याफको दाहिनेतर्फ एक दुई स्थान हो नि त याफको दाहिनेतर्फ एक दुई स्थान हो भनेपछि एम तपाईँ याफको दाहिनेतर्फ रहेछ याफमा आइपुग्यो अब रहेको विपरीत तर्फ विपरीत तर्फ भने चाहिँ एफको विपरीत कुन हो त बी हो भने चाहिँ एन्सर के आयो त बी आयो ल हेर्नुहोस् यसरी उल्टोबाट हामी आयौँ अब म सुल्टोबाट बुझाइदिन्छु हेर्नुहोस् है कुन अक्षरको भन्दा तल दिएको चित्रमा कुन अक्षरको विपरीत तर्फ हामीले एन्सर कुन निकालेको थियौँ बी निकालेको थियौँ हो अब हेर्नुहोस् भाषान्तर मिल्छ कुन अक्षरको विपरीत तर्फ भनेको बीको विपरीत ल हेर्नुहोस् बीको विपरीत ठ्याक्क अपोजिट विपरीत रहेको अक्षरको दुई स्थान दाहिने यसको दुई स्थान दाहिने एक दुई स्थान दाहिने कहीँ पनि भयो एमा रहेको अक्षरको विपरीत रहेको अक्षरको ठिक बायाँतर्फ यसको विपरीत रहेको अक्षर हेर्नुहोस् हो विपरीत रहेको अक्षर पनि भयो जी विपरीत रहेको अक्षरको ठिक बायाँ यसको बायाँ ठिक बायाँ भनेको के आयो डी रहेको अक्षरको दाहिनेतर्फ यसको दाहिनेतर्फ दोस्रो स्थानमा रहेको एक दुई दोस्रो स्थानमा रहेको अक्षरको इ दाहिनेतर्फ एक दुई दोस्रो स्थानमा रहेको अक्षरको विपरीत तर्फ इ अक्षर रहेको छ यसको विपरीत को छ त इ छ हो यसरी पत्ता लाग्छ कि ठ्याक्कै यो क्वेसन चाहिँ उल्टो पछाडिबाट जानुभयो भने ट्याक्कै सजिलो हुन्छ ठ्याक्कै पछाडिबाट जानु भने सजिलो हुन्छ के रहेछ त बी रहेछ क्लियर हुनुभयो साथीहरू कमेन्टमा लेख्नुहोस् त कमेन्टमा लेख्नुहोस् धमाधम ल क्वेसन नम्बर थर्टी थ्री ल थर्टी थ्रीको एन्सर लाउनु त सजिलो क्वेसन छ थर्टी थ्रीको सबैजना साथीले एन्सर लाउनुहोस् यदि तपाईँ पचासदेखि सयसम्मका सबै अङ्कहरू लेख्नुहुन्छ भने कतिपटक तिन लेख्नुहुन्छ भन्दा पचासभन्दा पछाडि सयसम्म कतिवटा तिन लेखिन्छ त कुन कुनमा लेखिन्छ ल फिफ्टी थ्रीमा एउटा तिन हो सिक्सटी थ्रीमा एउटा तिन सेभेन्टी थ्रीमा एउटा तिन एट्टी थ्रीमा एउटा तिन र नाइन्टी थ्रीमा एउटा तिन एकदेखि सयसम्म भनेको भए बिसवटा हुन्थ्यो पचासदेखि सय भने भएर एक दुई तिन चार पाँच कतिवटा रहेछन् त पाँचवटा रहेछन् कतिवटा रहेछन् त पाँचवटा रहेछन् ल अब यो क्वेसन हेरौँ अब यहाँ नजिक तपाईँहरूलाई न्युमेरिकल क्वेसन पनि आएन फर्दारमा हामीले मैले तपाईँहरूलाई नासु फर्दारको कम्बो क्लास पढाइयो हामीले हो कम्बो क्लासमा फर्दार मात्र पढ्छु भने धेरै स्टुडेन्टले भन्नुहुन्थ्यो मैले भन्थेँ होइन तपाईँले एक्स्ट्रा टपिक्स पनि पढ्नुपर्छ एउटा दुइटा चाहिँ सिलेबस बाहिर क्वेसन पनि आउँछ भन्थे भनेको हो कि होइन क्लासमा सिलेबसमा न्युमेरिकल थिएन थिएन नि त यो numerical percentage profit time and work ratio एभरेजहरू थिएन तर क्वेसन आयो भनेको हो यस्तो एउटा दुइटा क्वेसन आउनु भएको हामीले टोटल कोर्स पढ्नुपर्छ कि त्यस्तो प्याकेज बनाइएको छ नि त हो त्यस्तोमा चाहिँ तपाईँहरू क्लास जोइन हुनु होला है नयाँ साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने यदि ए टु बी भन्नाले हो two is to five two is to five छ हेर्नुहोस् है एस टु बी भनेको के रहेछ त टु इज टु फाइभ रहेछ त्यस्तै बी इज टु सी भनेको चाहिँ फिफ्टिन इज टु सेभेन रहेछ हो भने AB A is to B is to C पत्ता लगाउनु पर्छ यसबाट ए इज टु बी दियो बी इज टु सी दियो भने हामीले सिधै के चाहिँ सिधा पत्ता लाउन सक्छौँ भन्दा ए अपन सी चाहिँ पत्ता लाउन सक्छौँ कि ए अपन सी भनेको ए इज टु सी चाहिँ हामीले पत्ता लाउन सक्छौँ सिधै कसरी लाउन सक्छौँ सर भन्दाखेरि ए यसलाई A upon B A upon B into B upon C गरिदिनु भयो भने तपाईँको ए अपन सी पत्ता लाग्छ हामीले ए अपन बी भन्नु र ए इज टु बी भन्नु एउटै हो यो कुरा चाहिँ एउटै कुरा हो अब यो भनेको कस्तो आयो यहाँ हेर्नुहोस् ए अपन बी भनेको two upon five into fifteen upon seven अब यो भनेको पन्ध्र दुना तिस अपन सात पन्चे पैँतिस यो दुइटा काटिन्छ नि जहिले पनि यस्तोमा काटिँदा लोएस्ट नम्बर लेख्नुपर्छ पाँच छक्का पाँच सात भनेको सिक्स अपन सेभेन आयो A upon C equals to six upon seven भनेको A is to C A A upon सीलाई ए इज टु सी देख्न पाइयो सिक्स अपन सेभेनलाई हामीले सिक्स इज टु सेभेन भन्न पाउँछौँ त्यो भनेको ए भनेको सिक्स सी भनेको सेभेन त्यस भए सर अब बी चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने त अब बी कसरी पत्ता लगाउने बी त यो दुई ठाउँमा कमन छ हेर्नुहोस् बी दुई ठाउँमा कमन छ कि छैन छ भने यही दुईवटा नम्बरको एलसिएम लगिदिनुहोस् सिधै बी आउँछ यो साझा कमन नम्बर छ नि त बी हेर्नुहोस् त्यसो यसको र यसको एलसिएम लगाइदिने पाँच र पन्ध्रको एलसिएम निकाल्दा निकाल्दा बी पत्ता लाग्छ ल हेर्नुहोस् है यो कुरा त्यसै पाँच र पन्ध्रको एलसिएम कति तपाईँहरूले यसरी पाँच पन्ध्र लेखेर पाँच एकानी पाँच पाँच त्यहाँ पन्ध्र पाँच त्यहाँ पन्ध्र भनेर पन्ध्र निकाले नि हुन्छ नभए सिधै एलसिएम जान्न मन छ डाइरेक्ट एलसिएम निकाल्छु भन्ने हो भने कुनै पनि सङ्ख्याले मल्टिप्लाई जाने पहिलो नम्बर भनेकै एलसिएम हो पाँच त्यहाँ पन्ध्र पन्ध्र एका नि पन्ध्र भनेको बी भनेको कति रहेछ त पन्ध्र रहेछ त्यसो भए A is to B is to C कस्तो कति भयो ए भनेको हामीसँग सिक्स बी भनेको हामीसँग फिफ्टिन र सी भनेको हामीसँग seven six is to fifteen is to seven answer कुनमा छ त अप्सन नम्बर डीमा छ क्लियर हुनुभयो साथीहरू ल यो भिडियोलाई सेयर गर्ने काम चाहिँ नझुकिनु होला नि बिर्सिनु होला नि फेरि सेयर चाहिँ गर्नुहोस् है सबै साथीहरू स्क्रिनसट राख्नु कपी यहाँ सार्ने काम पनि गर्नुहोस् है ओके क्लास ल म अर्को क्वेसन लेख्छु है त अब हामी क्वेसन नम्बर थर्टी फाइभमा छौँ यदि प्रब्लमको आरबिपिओएमएल हुन्छ भने इन्सपायरको के हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ हेर्नुहोस् है अब कोडिङको क्वेसन यहाँ हामीसँग दुईवटा कोडिङ डिकोडिङको क्वेसन आएको छ दुईवटा कोडिङ डिकोडिङको क्वेसन आएको छ एकचोटिको सेटमा अधिकतम चाहिँ एउटा र दुईवटा क्वेसन चाहिँ समेट्ने चाहिँ प्रयत्न गरिएको छ हो जस्तै अब यसको चाहिँ प्लेसमेन्ट सम्बन्धी छ हेर्नुहोस् है साथी यो जस्तै हामीले प्लस हेर्छौँ माइनस टर्म हेर्छौँ अन्तिमबाट हेर्छौँ होइन अपोजिटको अल्फाबेटहरू हेर्छौँ अपोजिटमा प्लस माइनस हेरिन्छ अनेक हेरिन्छ तर त्यस्तो केही भेटिएन भने कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले दिएको ओडमा भएका अल्फाबेट दिएको ओडमा भएको अल्फाबेट प्रत्येक अल्फाबेट सबै मिक्स भएर जम्मल स्टाइलले अगाडि पछाडि मिक्स भएर यहीँ बसेका पनि हुन सक्छन् हो जस्तै हेर्नुहोस् त P P R R O O B B L L E M सबै भेटियो भनेको यो के हो त कोडमा भएको अल्फाबेटको प्लेसमेन्ट हो प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ पोजिसन चाहिँ पत्ता लगाउने हामी लेखिदिने माथि माथि आर कति स्थान एक दुई दोस्रो स्थान गोई बी एक दुई तिन चार चौथो स्थान यसरी लेख्ने पी एक नम्बरको यी e कति एक दुई तिन चार पाँच छ छ नम्बरको यी e। त्यस ओ कति एक दुई तिन तिन नम्बरको ओ एम कति एक दुई तिन चार पाँच छ सात सात नम्बरको याल एक दुई तिन चार पाँच पाँचको के हो त याल हो भयो ल हो यसरी यो थाहा पाएन अब त्यसको पनि त्यही छान्ने सुरुमा दुई नम्बरको अगाडि राख्नु पऱ्यो दुईको यान यान हुनु पऱ्यो हेर्नुहोस् है त्यसपछि चार एक दुई तिन चार चारको पी एनपी एनपी भएको चट्ट अप्सन हेर्ने इक्जाममा हेर्नुहोस् यहाँ एनपी छ छैन मिलेन यहाँ पनि छैन यहाँ पनि छैन अप्सन टी लगाइहाल्ने इक्जाममा चाहिँ यसरी म अहिले पुरै चेक गरिदिन्छु इक्जाममा चाहिँ लगाइहाल्ने है एनपी एनपी भएको एउटा मात्र देखियो भने त जसरी त्यही हो नि टाइम यसरी बचाउने हेर्नुहोस् अब एक नम्बरको आई छको एक दुई तिन चार पाँच छ छको आर तिन एक दुई तिनको यस हो सात एक दुई तिन चार पाँच छ सातको इ हो पाँच एक दुई तिन चार पाँचको आई ल सबै भेटियो हो यसरी चाहिँ गर्ने अल्फाबेटको प्लेसमेन्ट सम्बन्धी क्वेसन यो त सजिलो छ थर्टी सिक्स हो ल मिलाउनुहोस् त थर्टी सिक्सको क्वेसन मिलाउनुहोस् साथीहरू थर्टी सिक्सको क्वेसन मिलाउनुहोस् त जे यो त सिधा सिधा नम्बर लेखिदिएको छ एबिसिडीको जे छब्बिसमा पर्छ ई e पाँचमा पर्छ बी दुईमा पर्छ होइन आर चाहिँ अठारमा पर्छ एबिसिडीको ए एकमा पर्छ आफ्नो आफ्नो नम्बरहरू अल्फाबेटको आफ्नो आफ्नो नम्बर लेखिदिएको छ त्यसो सी कतिमा पर्छ तिनमा पर्छ ओ कति यहाँ पर्छ यहाँ ओ पन्ध्रमा पर्छ अब यसो हेर्नुहोस् तिन पन्ध्र भएको देख्नुहुन्छ यहाँ तिन पन्ध्र छैन होइन यहाँ तिन पन्ध्र छ होइन यहाँ तिन पन्ध्र अनि इक्जाममा तिन पन्ध्र दिएको यो जसरी नै हुनुपर्छ यस्तो काम गर्ने है पन्ध्र अब बी भनेको दुई आर भनेको अठार ए भनेको एक सबै मिल्यो मिल्यो तर केही गरी तपाईँले यस्तो ठ्याक्कै भेटाउनु भयो सुरुको दुईवटा तिनवटा भएको एउटा मात्र देख्नु आएको छ भने त्यसलाई मात्र लगाइदिनुहोस् कि अरू हेर्नै पर्दैन तलको चित्रमा अधिकतम कतिवटा त्रिभुज छन् ल भन्नु भन्नु भन्नु फटाफट यो त बुबा चाहिँ यही क्वेसन पनि छ तपाईँलाई यो क्लासमा व्हाइट गरा गराएको क्वेसनै हो यो सुरुमा यस्तो वर्गको भित्रपट्टि त्रिभुजको सङ्ख्या पत्ता लगाउने तरिका के हो एक दुई तिन चार चार दुना आठ चार दुना आठ यो एउटा नौ यो दस यो एघार यो बाह्र प्लस चारले कति भयो त बाह्रवटा भयो हेर्नुहोस् ठिक छ यहाँ एक दुई तिन चार चार दुना यो बिचमा एक दुई तिन चार चार दुना सिधै आठ एक दुई तिन चार आठ चार बाह्र बाह्रवटा भएको हामीसँग कुन छ त अप्सन सी छ यो त सबैकै मिल्यो होला होइन सजिलो क्वेसन आएको छ ल स्क्रिनसट लिनु होला है साथी हो अनि यो भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला अरू साथीहरूको लागि ल साथीहरू क्वेसन नम्बर थर्टी एटमा डाइसको क्वेसन छ एक घन किपका मोडाहरूमा फरक फरक रङ लगाइएको छ हो यसमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट रङहरू लगाइएको छ पेन्टिङ गरिएको छ यसका विभिन्न अवस्थालाई तल देखाइएको छ भनेको हामीलाई यहाँ डाइसहरू दिएको छ चारवटा डाइसहरू दिएको छ हो दिएको एक घनाकार आकृतिका विभिन्न मोडाहरूका अवस्थालाई ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् यसलाई अध्ययन गर्नुहोस् र पिङ्क पिङ्क रङको विपरीत मोडा कुन हो भन्ने छ मैले सिकाएको छ तपाईँले मेरो यही युट्युब च्यानलमा पनि हेर्नुभयो होला डाइस सम्बन्धी भिडियो पनि छ डाइसमा जहिले पनि अपोजिटको फेससँगै देखिँदैन यही हो थ्योरी नै अपोजिटको फेससँगै देखिँदैन सँगै देखिने फेस कहिले पनि अपोजिट हुँदैनन् सँगै देखिने फेस कहिले पनि अपोजिट हुँदैनन् अपोजिटको फेस सँगै कहिले पनि देखिँदैनन् त्यसमा हामीलाई के सोध्यो पिङ्क पत्ता भने भनेपछि लेखिदिने यसरी पिङ्क लेख्ने पिङ्क सँगै देखिने जति सार्नुहोस् सँगै देखिएका यहाँ पिङ्कसँग रेड र ग्रिनसँगै देखियो यसरी हेर्दा सिधै देखियो भने यो रेड र ग्रिन कहिले पनि पिङ्कको अपोजिट हुँदैनन् ठ्याक्कै यो यस्तो डाइसको चाहिँ गोटीको ट्याक अगाडिबाट हेर्दा पछाडिको सँगै कहिले पनि देखिँदैन र जुन जुन देखिन्छ ती साइडका हुन् पछाडिका होइनन् भने पिङसँग के देख्यो रेड यसरी रेड रेड देखियो ग्रिन देखियो अर्कोमा जाने यहाँ पिङ छैन यो झुकाउन राखेको नझुकिने झुकाउन राखेको चित्र यहाँ पिङ छ पिङसँग यहाँ के देखियो ग्रिन आइसक्यो पर्पल पनि देख्यो पर्पल पनि देखियो फेरि यहाँ पिङसँग कुन देखियो ब्लू पनि देख्यो ब्लू देखियो भने कुनै एउटा रङ कुनै एउटा कलर चाहिँ पिङसँग देखिएन यहाँ पिङसँग रेड देखियो ग्रिन देख्यो यहाँ पिङसँग पर्पल पनि देखियो यहाँ पिङ्कसँग ब्लू पनि देखियो भने एउटा कुनै रङ पिङ्कसँग देखिएन कुन चाहिँ रङ पिङ्कसँगै देखिएन ल भन्नुहोस् कुन चाहिँ सँगै देखिएन त्यही अपोजिट हो कुन देखिएन भन्दा येल्लो देखिएन येल्लो देखिएन भने पिङ्कको अपोजिट के रहेछ त येल्लो रहेछ ल हेर्नुहोस् त पिङ्कको अपोजिट के रहेछ त येल्लो रहेछ क्लियर सबैजना साथीहरू क्लियर हुनुभयो ल यो भिडियोलाई सेयर पनि गर्नुहोस् है ल म अर्को क्वेसन नम्बर ल अब क्वेसन नम्बर थर्टी नाइन ल हेर्नुहोस् त थर्टी नाइनमा घडीको सुई सम्बन्धी प्रश्न दिएको छ ल यसको एन्सर के लाउनु भयो साथीहरू ल भन्नुहोस् त थर्टी नाइनको एन्सर के लाउनु भयो कमेन्टमा लेख्नुहोस् सबैले सबैजना साथीहरूले कमेन्टमा लेख्नुहोस् र यो क्वेसन पहिलोचोटि हेरेरको साथीहरूले पज गर्नुहोस् क्वेसन सल्भ गर्नुहोस् कमेन्टमा लेख्नुहोस् अनि फेरि प्ले गर्नुहोस् मैले भनेको फेरि हेरेर चेक गर्नुहोस् है हेरेर चेक गर्नुहोस् हामीसँग तपाईँले यो नम्बर चाहिँ nine eight two three four one nine one one eight हो nine eight four nine eight three zero three five five यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ लोकसेवातर्फको सुब्बा खर्दारको फर्स्ट पेपर पनि भइरहेछ सेकेन्ड थर्ड पेपरको क्लास पनि भइरहेछ सेकेन्ड थर्ड पेपर खर्दारको सेकेन्ड थर्ड पेपर माया क्लास भइरहेछ शिक्षक सेवा आयोगको पनि भइरहेछ तपाईँ यो नम्बरमा कल गरेर चाहिँ तपाईँ क्लास जोडिन सक्नुहुन्छ है मेरो पर्सनल क्लास पढाउने क्लासको नम्बर चाहिँ यही हो तपाईँले यसलाई नोट गर्नुहोस् है ल यसलाई पज गरेर नोट गर्न सक्नुहुन्छ ल अब यसपछि हामीले कमलको नाडीमा बिहान छ छ बजे मिनेट सुईले पश्चिम दिशामा फर्केको रहेछ नाडी घडीमा घडीमा कमलको घडीमा भनेको जहिले पनि घडीको समय सम्बन्धी प्रश्न आयो भने वास्तविक घडी बनाउने वास्तविक घडी बनाउने घडीमा छ छ बजे छ बजे भने ट्याक्कै घडीमा छ बजाउनु पऱ्यो छ बज्यो वास्तविक छ बज्दाखेरि घडीमा छ बज्दा रियलमा छ बज्दा त यो मिनेट सुई त उत्तर दिशातर्फ हुनुपर्ने हो नि त हो कि होइन वास्तविक घडीमा त मिनेट सुई उत्तर दिशातर्फ हुनुपर्ने हो तर हुनुपर्ने उत्तरमा हो तर क्वेसनले के भन्छ मिनेटको सुई पश्चिम दिशा हेर्नुहोस् त हो पश्चिम दिशातर्फ फर्केको रहेछ हेर्नुहोस् त बिहा कमलको नारी घडीमा बिहान छ बजे मिनेटको सुई पश्चिम दिशा पश्चिम दिशामा फर्केको छ मिनेटको सुई के छ त पश्चिम दिशा बिहान पश्चिम दिशा फर्केको छ भने हुनुपर्ने उत्तर उत्तरमा हुनुपर्ने यो मिनेट सुई चाहिँ पश्चिम दिशातर्फ फर्के यहाँ यसरी पश्चिमतिर फर्क्यो भने उत्तरमा भएको यो मिनेट सुई पश्चिम दिशातर्फ फर्किँदा यो कति डिग्री रोटेसन भयो ल भन्नुहोस् हेर्नुहोस् त क्वेसन त्यही छ नि होइन मैले यहाँ क्वेसन एकचोटि सर फेरि पनि पढेँ नारीहरूमा छ छ बजे मिनेटको सुई पश्चिम दिशामा फर्केको छ छ बजे मिनेटको सुई के छ त पश्चिम दिशा अब यसको तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त पहिला सुरुमा वास्तविक घडी बनाउने हो बनाउने वास्तविक घडी बनाउने रियल टाइम बनाउने कि घडीको सुई सम्बन्धी क्वेसनमा यसमा अलिकति क्वेसन घुमा छ है यसमा एउटै क्वेसनमा दुईवटा प्रश्न दिएको छ कि एउटै क्वेसनमा दुईवटा प्रश्न दिएको छ म कसरी तपाईँलाई यहाँ बुझाइदिन्छु दुईवटा प्रश्न कम्बाइन गरिदिएको छ कमलको नानीहरू बिहान छ बजे मिनेटको सुई पश्चिम दिशामा देखाउँछ छ बजे त बिहान छ बज्दाखेरि त मिनेट सुई हुनुपर्ने उत्तरमा हो पश्चिममा देखायो हो उत्तरबाट पश्चिममा देखायो भने यो कति रोटेसन भयो त भन्दा नाइन्टी डिग्री एन्टी क्लकवाइज भयो भयो कि भएन उत्तरमा हुनुपर्ने सुईले पश्चिम दिशा देखायो भने चाहिँ नब्बे डिग्री एन्टी क्लकवाइज भयो भयो भयो अब हाम्रो नोट के हो कपी नोट लेख्नुहोस् त नोट के हो भन्दा एउटा सुई जति डिग्री डिग्री हुन्छ अर्को सुई हो सुई पनि पनि त्यति डिग्री नै त्यति डिग्री नै घुम्छ एउटा सुई जति डिग्री हुन्छ अर्को सुई पनि त्यति डिग्री हुन्छ छ बजे वास्तवमा उत्तरमा हुनुपर्ने सुईले पश्चिम दिशा देखायो भने एन्टी क्लकवाइज पैँतालिस गयो भने छ बजे सुईले कुन दिशा देखाउँछ भनेको यो सुई नाइन्टी डिग्री एन्टी क्लकवाइज घुम्थ्यो पूर्व देखाउँ हो छ बजेकै सोधेको भए अब क्वेसनले के भन्छ भयो यस्तो सुई कति घुम्यो सुई क हाम्रो दिमागमा के भयो सुई नब्बे डिग्री सुई कति घुमिरहेको छ त हामीसँग नाइन्टी डिग्री एन्टी क्लकवाइज सुई घुमिया छ दिमागमा राख्नुहोस् है यहाँ फर्केको रहेछ त्यसपछि उसले घडीलाई घडीलाई सुईलाई होइन घडीलाई नै नब्बे डिग्री एन्टी क्लकवाइज घुमाइदियो सुरुमा छ बज्दा नर्थमा हुनुपर्ने मिनेट सुई वेस्टमा गयो पश्चिममा गयो नब्बे डिग्री एन्टी क्लकवाइज सुई घुमेको हो यो त सुई घुमेको हो अब त्यो मान्छेले के गर्यो त भन्दा घडीलाई नै नब्बे डिग्री घुमाइदियो घडी नब्बे डिग्री घुमाइदिँदा एन्टी क्लकवाइज घुमाइदिँदा कस्तो बन्छ घडी एकचोटि यहाँ बनाम हेर्नुहोस् है भनेको बाह्र त यता आउँछ नि त बाह्र एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार घडीलाई नै घुमाइदिइसकेपछि सिधा यस्तो हुनुपर्ने बाह्र एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार हुनुपर्ने घडी यो हो तर उसले के गर्यो त घडीलाई नै नबिडेरी घुमाइदियो घडीलाई नै घुमाइदिइसकेपछि अब घडी यस्तो देखिरहेछ ल हेर्नुहोस् अब घडी यस्तो देखिरहेछ देखिरहेको छ कि छैन छ अब यो घडी अब यो घडीमा घडी नब्बे डिग्री घुमाइसकेपछि सुई घुम्नुपर्ने कति नाइन्टी डिग्री एन्टी क्लकवाइज हो तर उसले घडी नै घुमाइसक्यो अब घुमा हेर्नुहोस् है दिशातिर घुमाएछ भने नौ बजे नौ बजे अब नौ बजाउनुहोस् यो घडीमा नौ बजाउनुहोस् नौ भनेको यी घन्टा सुई सानो नौमा हुनु पऱ्यो मिनेट सुई कहाँ हुनु पऱ्यो त बाह्रमा हुनु पऱ्यो यो हो नि त नौ यता हुँदाखेरि नौ यो हेर्नुहोस् सिधा घडी भइदिएको भए नौ यस्तो हुन्थ्यो तर उसले घडीलाई नै घुमाइसक्यो घडीलाई नै घुमाइसकेपछि घुमेको घडीमा सिधै नौ बजाउनु भयो यो वास्तविक हो यो के हो त वास्तविक हो वास्तविक समय वास्तविक समय हो यो किनभने घडी घुमे नि त सुई घुमेको होइन नि त अहिले घडीलाई नै नब्बे डिग्री एन्टी क्लकवाइज दिशातिर घुमाएछ भने भने हेर्नुहोस् है भने नौ बजे यी वास्तविक नौ बजे नौ त यसरी बजिरहेको थियो घडी घुमाइदिएको घडी घुमाएको सुई घुमाएको होइन नौ बजे उक्त घडीको घन्टा सुई घन्टा सुई घन्टा सुई भनेको यो सुई हो सुई कति घुम्ने भन्ने थियो हाम्रो नर्थमा भएको वेस्टमा गयो भने डिग्री रेन्टिक लगाइ सुई घुमिरहेको थियो एउटा सुई जति घुम्छ अर्को पनि त्यति नै घुम्छ भने यो घन्टा सुईलाई पनि हामीले नाइन्टी डिग्री एन्ट्रिक लगाइस यसको नाइन्टी डिग्री एन्ट्रिक लगाइस कता हुन्छ हेर्नुहोस् त यसको नाइन्टी डिग्री एन्ट्रिक चाहिँ नाइन्टी डिग्री एन्ट्रिक लगाइजले यता पूर्व दिशामा हुन्छ ल हेर्नुहोस् हो एउटा सुई जति जस्तो अब हेर्नुहोस् चाहिँ यो घन्टा सुई उठाउँदा मिनेट सुई सोधेको भए सुई नाइन्टी यहाँलाई चाहिँ गएको कन्डिसन थाहा थियो यसो नाइन्टी डिग्री जान्थ्यो यहाँ साउथमा आउँथ्यो तर घन्टा सुई सोधेको भएर यो घन्टा सुई नाइन्टी डिग्री एन्टिक्लबेज जाउँदा कता आयो इस्ट हो कता आयो त इस्टमा आयो भने चाहिँ एन्सर के भयो त घन्टा सुई कता गएछ त पूर्वमा घन्टा सुई कता गएछ पूर्वमा यहाँ केही साथीहरू झुकिनु भयो होला है केही साथीहरू यो क्वेसनमा पक्कै पनि झुकिनु भयो होला एक्जाममा आज भएको यो क्वेसनहरूमा अलिकति झुकिने क्वेसन यो छ किन भन्दा उसले घडीलाई नब्बे डिग्री घुमाइरहेछ ऊ यो कन्डिसन बनिरहेछ घडीलाई नब्बे डिग्री घुमाइरहेछ एउटा अर्को सुरुमा छ बजेको वास्तविक छ बजेको घडीमा मिनेट सुई पश्चिममा हुनुपर्ने उत्तरमा हो पश्चिममा गयो भन्दा सुई पनि नब्बे डिग्री एन्टी क्लकवाइज गइरहेछ यो सुई नब्बे डिग्री एन्टिक लगाइज गयो घडी पनि नब्बे डिग्री घुमाइदियो अनि हामी सुईलाई घुमाउनु पर्दा पूर्व दिशा एन्सर हुन्छ है एन्सर के हुन्छ पूर्व दिशा नजुकिनु होला कन्फ्युजन हुँदै नहुने है यसको एन्सर के भयो त पूर्व भयो ओके ल म अब नेक्स्ट क्वेसन गर्छु तपाईँहरूले भिडियो सेयर चाहिँ गर्नुहोला ल अब हामी क्वेसन नम्बर चालिसमा एन्ड डिस्टेन्सको क्वेसन छ हेर्नुहोस् है क्वेसन राम्रो क्वेसन छ यो <clears throat> पीदेखि क्यु दक्षिण पश्चिम दिशामा छ हेर्नुहोस् किदेखि प्यु पीदेखि क्यु भने चाहिँ पी एउटा पोइन्ट बनाउने मैले जहिले पनि सुरुको बिन्दु पोइन्ट बनाउनुहोस् भनेर सिकाएको छ होइन पीदेखि क्यु दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशामा पीदेखि क्यू छ हेर्नुहोस् यहाँ को बसेको छ त क्यू यसरी कति फोर्टी फाइभ मिटर टाढा यो कति छ फोर्टी फाइभ मिटर छ त्यस्तै पीदेखि आर भनेको पिए आर कता छ त भन्दा दक्षिण पूर्व दिशामा दक्षिण पूर्व दिशामा को छ त आर कति पैँतालिस मिटर पैँतालिस मिटर टाढा रहेको छ पीदेखि यस छत्तिस मिटर छत्तिस मिटर दक्षिण दिशामा भनेको पीको दक्षिण भनेको त सिधा तल हो हो एस कति छ त थर्टी सिक्स मिटर टाढा छ यदि क्युएसआर यो क्युएसआर पश्चिमदेखि पूर्वतर्फ एउटै सिधा रेखामा पर्छन् पश्चिमदेखि पूर्वतर्फ एउटै रेखामा पर्छन् देखि पश्चिमदेखि पूर्वतर्फ सिधा रेखामा पर्छन् यसरी सिधा रेखामा पर्ने भयो पर्छन् भने क्युदेखि आरसम्मको दुरी यो टोटल दुरी चाहिँ फाइन गर्नुहोस् भनेको छ अब यसको लागि त हामी पाइथोरस थेरम प्रयोग गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् यो दिएको छ यो दिएको छ यो पत्ता लगाउन सकिन्छ यो र यो दिएको छ यो पत्ता लगाउन सकिन्छ हो हो H equals to root under हो P square plus B square तर हामीले यहाँ बी पत्ता लगाउनु छ होइन भनेको एसआर पत्ता लगाउनु छ SR equals to root under हो बी इक्वस टु के हुन्छ root under H square minus P square हो हो कि होइन त्यो भनेको चाहिँ रुट अन्डर तपाईँको पिआरको होली स्क्वायर माइनस पिएस पिएसको होल स्क्वायर मैले बुझाउनलाई फर्मुला लेखिदिएँ तपाईँ सिधै नम्बर लेख्न सक्नुहुन्छ है यो भनेको फोर्टी फाइभको स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्सको स्क्वायर अब साथी हो त्यो गुडान गर्न चाहिँ जान्न पऱ्यो नि मैले मेरो यो च्यानलमा यो मल्टिप्लाई गर्ने तरिका सिकाएको छु यसरी गुडान गर्नुहोस् है पैँतालिस पाँच चौको बिस पच्चिस बिस पच्चिस माइनस छत्तिसको स्क्वायर कति तिन छ तिन छ छत्तिस इन्टु छत्तिस छ चक्का छत्तिस छ हातलाई तिन छ त्यहाँ अठार छ त्यहाँ अठार अठार अठार छत्तिस तिन उन्चालिसको नौ नौ होइन हातलाई कति तिन अनि तिन त्यहाँ नौ नौ तिन बाह्र बाह्र नौ छ कति आयो बाह्र नौ छ आयो होइन त क्यालकुलेटर हाल्नुहोस् हो यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अभ्यास चाहिँ हुनुपर्छ है यो गर्दा अब घटाउनुहोस् घटाउँदा कति आयो हेर्नुहोस् त अब पा यो यता एक लगाइदिनुहोस् कि पन्ध्र पन्ध्रमा छ घटायो कति भयो नौ भयो यहाँ एक छ होइन यहाँ नौ छ भनेपछि यहाँबाट एक दिनुहोस् दस भयो एक दिनुहोस् एघार एघार नौ भनेपछि कति दुई होइन यहाँ एक अब यहाँ कति छ तपाईँसँग एक यहाँ नौ बाँकी रह्यो नौमा दुई घटाए कति भयो सात सेभेन हन्ड्रेड ट्वेन्टी नाइन यो भनेको सत्ताइस सेभेन हन्ड्रेड ट्वेन्टी नाइन भनेको रुट हन्ड्रेड ट्वेन्टी सेभेनको स्क्वायर यो यो काट्नु कति हुन्छ त ट्वेन्टी सेभेन हुन्छ है सात सात उन्चासको नौ यसरी हामीले चेक गर्न पनि सक्छौँ भनेको यो यति कति आयो ट्वेन्टी सेभेन यति ट्वेन्टी सेभेन आउने बित्तिकै यो पनि सेम छ प्रोसेस यो पनि ट्वेन्टी सेभेन भन्दा अब यो टोटल डिस्टेन्स कति त भन्दा twenty seven plus twenty seven सत्ताइस सत्ताइस कति भयो त चौन्न एन्सर कति आयो चौन्न आयो कुरा बुझ्नुभयो यो चाहिँ पाइथोरस थ्योरमबाट गर्ने क्वेसन हो ठिक छ कस्तो लागिरहेछ भन्नुहोस् है कमेन्टमा चाहिँ लेख्नुहोस् नि फेरि ल कस्तो लागिरहेछ कमेन्टमा लेख्नुहोस् साथीहरू कमेन्टमा लेख्नुहोस् मैले यसरी तपाईँहरूको आज two thousand seven nine six twenty एटको चाहिँ फर्दरको फर्स्ट पेपरमा आएको आइक्यूको भिडियो बनाएको छु तपाईँले दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीहरूको लागि भाइ बहिनीहरू दिदीहरू दाईहरूको लागि पनि यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला आज आएका प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई पर्सि सुब्बाको तयारी गर्ने साथीहरूलाई विभिन्न संस्थानहरूको तयारी गर्ने साथीहरूलाई नि यी क्वेसनहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन् जस्तै यो डिरेक्सन क्वेसन अफिसर लेभलमा पनि आउन सक्ने क्वेसन छ राम्रो क्वेसन छ यसरी सेयर गरिदिनु होला र आज खर्दाको इक्जाम कस्तो भयो सबैले कमेन्टमा लेख्नुहोस् र इक्जाम राम्रो भएको छ भने अब दोस्रो र तेस्रो पत्रको तपाईँ एकदमै तयारीमा जुड्नुहोस् दोस्रो र तेस्रो पत्रको तयारी गर्नलाई nine eight two three four one nine one one eight nine eight four nine eight three zero three five five यो नम्बरमा कल गरेर तपाईँ क्लास जोडिनु पनि सक्नुहुन्छ ठिक छ ल मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब नगरेको साथीले अवश्य पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक पनि लाइक बटनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला थ्याङ्क यू क्लास फेरि फेरि म तपाईँहरूमा आज यस्तै भिडियोमा आउनेछु हस् नमस्कार